Un camarero guapo mostralle a menú a unha bonita muller chegándose a él. A muller mira con desdén, suspira melancólica e pide desganada. O camareiro con os ollos en branco. O do cociñeiro serve unha cunca dun barril e manda polo aire. O camareiro recolle o voo. O cociñeiro cociña e barro chan frenéticamente. O camareiro bota xunto os clientes. Lese, unha sopa quente. O cociñeiro serva sopa do mesmo barril que antes, proba a co dedo e lanza polos aires. O camareiro recolle a voz. O camareiro achega a outra clienta e comeza a desempoarlle a gran cantidade de caspa que ten sobre os hombros. A muller indígnase e o homo seu carón enfálase. O camareiro a dar explicacións è Max Indifferente.